Ceria Harpatica Ta Ceria oxeis echei onuchas kai odontas kai sarcoborestin hos o leon anax ton tetrapodon kai teis metates leaines poi kilo dermon panzer kai pardalis he tigris agriotate hapanton cerion ho arctos lasios, ho lucos harpax, he lynx ten opsin cratiste, he cercophoros aloopex panurgotate. Ho echinus centro tos estin, ho trocos tus foleus stergei.